carcere della fiducia, noi siamo i teatri della Viscosa e raccontiamo storie, storie che anche se non fanno parte della vita quotidiana di ognuno di noi, in ogni caso ci hanno reso quello che siamo. Quindi il nostro invito è un po' questo, insomma. È un po' questo, insomma, eh, di capire quando è il momento di liberarci dalla stetichezza, perché di tanto in tanto <laughs> ritorna questi blocchi. Ma dunque, proprio da questo vecchio blocco e liberazione dalla stitichezza che la nostra storia muove i suoi primi passi. Attenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno della Maria, ascoltate! Duce, duce, duce! La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Duce, duce, duce! La parola d'ordine sì. è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori delle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! era giovane ha cambiato appena 103 anni ora tratto della salute e chi la chiudeva quella là e io sono Pepe Pepe e sono di Santa Maria Questa è l'Italia, questa è la punta, questa è il Foggia, tanto bene. A me lo treno mi fa ricordare la fine della guerra, perché quando ho preso per la prima volta lo treno, la guerra era finita da poco. La guerra è una di quelle cose brutte, che uno non si scorda mai. Ma la guerra la vogliamo vedere per dentro al televisore, la vogliamo vedere per dentro al computer, la vogliamo vedere per dentro al tablet. Potendra non cellulare, ma c'è sta addirittura chi la voleva di potendra un orologio. Ma dico io, come si fa a capire l'immensità della bruttezza della guerra potendra un orologio? Eh... Ma tu vedi che brutto scherzo che ti fa la memoria, che uno si dimentica le cose brutte, no? Eh? Ma la cosa più brutta è quando si mi diceva Pepe, ricorda la guerra o la fai o la subisci. Io non capivo che voleva dire mia madre, ma poi sono cresciuto e ho capito. La guerra non finisce mai. Mia madre era una bella donna, sapete? Teneva una manata santa che la mano di mio padre, una mano da contadino, piena di cali, abituata alla zappa, confronto, era una caretta. e lì mi ha fatto uno che ha preso quella mano che mi storcevano la testa. Peppino! Tu vedi che brutto scherzo che fa la mano? Quella mano di mia madre, Peppino! della panna pesante. Peppino, cosa stai facendo? Eh? Assettati che tua madre ti deve parlare. Prendi una sedia e assettati. Ascolta tua madre. Lo sai cos'è la Costituzione? Peppino, eh, lo sai cos'è la Costituzione o no? Per questo ti dico che devi studiare, disgrazia maledetta. A mia madre. Quello si avvicina a me e mi dice, Peppino, mo tu e tua sorella vestitevi che andiamo a trovare mamma e papà a carcere. Va bene Peppino, prendete almeno le vostre cose che andiamo. Peppino, non ti devi preoccupare, ci saranno le scarpe per tutto qua. Adesso andiamo, che una volta che siamo andati a trovare mamma e papà, io vi porto a fare un giro sopra ad un treno. A me? Sopra un treno? Oh, appena sentite questa notizia, io e mia sorella abbiamo cominciato a saltare come saltano i bambini quando sono felice. E così, senza capire, io e mia sorella, senza vestito, senza scarpe, senza mangiare, senza più manco mamma e papà, ce lo trovammo sopra ad un treno. Felice! Felice come una Pasqua! Felice!

minuti che ti ho lasciato e già mi vai a rubare i cappotti dell'altro. Eh? Ah, vale! Non l'ho rubato. Te devi comportare bene. No, no! Non l'ho rubato, me l'hanno dato i signori. Eh sì, mo le signore comuniste si mettono a largi cappotti, secondo me. Oh, guarda! Guarda, però c'è sta San Pietro, l'hanno dato a tutti. Non far burino con tua mano. No, eh. no, ce l'hanno dato a tutti. È nuovo, sa? È nuovo, nuovo. Sì, è callo callo calo calo ma è morto è morto eh, certo e allora dammelo Valè dammelo ma che sei mattina? Dammelo Valè ma fa freddo è mio mi serve per tuo fratello che in Emilia non ce può vedere a chi se ne frega dammi Vale. Non te lo posso dare perché c'è scritto il nome mio sopra. Valerio. preoccupava Valeria. Valeria, meglio che ci sta scritto il nome tuo sopra, perché così tua madre non si scorda di te. Dammi sto cappotto, Valeria, dammi. E far bravo, mi raccomando. Guarda mamma, e ricordati che mamma ti vuole bene, hai capito qual ¡Vale!